That's the other side of the mountain you can see from my house. Andando na praça lá, muito bonito o lugar, né? Sua cara de quê? De louca. Vai tomar um banho, que toca Eu falei pra ele esperar em vez de pegar dali e colocar, pegar, colocar o tapoé. Coloquei seus... É isso, eu comprei tudo, lavei, cortei, fiz um molhinho, ó. A pior parte do é então que o direito I've got to go back to the party, but uh, Tattoo Skin 72 And Agent of Doubt, if y'all want something from Brazil, like a postcard or something, give me a holler. I'll send you something. Uh, as long as it fits in a letter. And I'll probably email you after I sober up tomorrow or something. Hey, your brain light's on.